je n'ai pas outrage, euh, je n'ai pas injure à l'armée. Euh. Ils ont laissé tomber euh, le nazi-onal pour m'inculper juste sur la dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire le fait d'avoir dit que la, gendarmerie avait tué Rémi Fraisse en août. J'avais mis la date après, 26, 10, 2014, 6, J'avais écrit ça aussi dans mon papier pour rappeler cette tragédie. Et les autres tags, étaient de quel... Bah, l'avant-dernier tag où je m'étais fait prendre, c'était euh, Notre-Dame sera votre Vietnam, que j'avais tagué à une quinzaine de reprises sur les, murs, des banques euh, du centre-ville de Nantes. En novembre 2012, quelques jours avant la grande manif des réoccupations, la manif victorieuse. Donc là, euh, j'avais été condamné deux mois, déjà la prison ferme, j'avais fait appel. J'avais été condamné à un tige et ensuite, euh, comme je n'avais pas fait ce tige dans les temps nécessaires, j'ai fait trois mois de prison l'automne dernier pour ce graffiti euh, Notre-Dame sera votre Vietnam. Donc ça c'était où vous l'avez fait euh, À Nantes, à l'époque où je vivais sur la ZAD de Notre-Dame. J'ai passé un an à peu près à Notre-Dame de novembre 2012 à l'automne 2013. donc vous disiez que vous viviez sur les ZAD depuis... Euh, hein, où est-ce que vous habitez là ben, Depuis le début de l'été, euh, j'habite sur la ZAD, la toute jeune ZAD euh, du Gabarne, à laurent sainte marie ah Qui est donc sorti de... Voilà, qui est née à, l'été. Il y une... Et j'habite dans une jolie cabane, dans un châtaignier centenaire qui doit être rasé pour faire un maillon de l'axe 7, donc ce fameux axe autoroutier franco-espagnol, un truc délirant euh, de plusieurs milliards d'euros et qui est au, à 80% réalisé, 90% euh, entre Bordeaux, Pau, Saragosse et Valence en Espagne. Donc, leur, comme de, l'Europe des affaires qui m'a mis des autoroutes partout et après des LGV aussi, réalisant ainsi d'ailleurs les rêves euh, des nazis parce que c'est eux qui, sont à l'initiative des, LGV et des autoroutes rappelons-le. Vous êtes originaire d'ici, c'est ça Non, je suis tombé amoureux du Béarn euh, et de quelques Béarnaises. Euh, euh, une ou deux. Et en 60, à la fin des années 70. Donc ça fait maintenant quelques années que je vis dans le Béarn. Et c'est vrai que ce, si on, gueule contre cet axe 7, ça fait 30 euh, ans que voilà, qu'on défend euh, cette région extraordinaire qui est le Béarn et qui va être violée une fois de plus euh, encore et encore par cet axe autoroutier qui est devenu criminel maintenant. Dans les années 80, le système ne reconnaissait pas encore que l'économie détruisait la planète. Maintenant, ils viennent de le reconnaître officiellement avec les accords de Paris s'est engagé à limiter les gaz à effet de serre, donc à arrêter le tout routier. semble logique, ou alors euh, on fait le contraire de ce à quoi on s'est engagé. Donc heureusement les mentalités ont évolué, même si pas assez. Donc euh, vous êtes euh, là-bas ben, Là, on est maximum 5-6 et souvent 3-4. Donc c'est encore ultra maigrichon. J'espère que ça va augmenter. Voilà. Euh, on a quelques semaines de l'hiver maintenant, comme si 30 degrés aujourd'hui. Voilà. D'accord, bon. Mais on garde le moral et on verra bien oui, on voulait rajouter, je ne sais pas si vous le savez, mais par le passé, donc, euh, on avait été soutenu aussi Eric donc, euh, quand on était euh, interné, suite au fait qu'il voulait des palettes à la République avec des réfugiés. On avait, on, avait eu le, on eu le soutien précieux de Noël Mamère, qui était venu, Monseigneur Gaillot était venu, et Jean-Baptiste Hérault du DAL. tout ça, ce sont des soutiens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui sont au courant qu'on est là. Voilà. Vous avez toujours votre de soutien Oui, ils viennent de Paris quand même. Eh ben oui. Hmm. Ah bah c'est important. Hein. On l'adore notre Eric. Hein. Et <laughs> vous étiez à Sivin souvent en 2014 Oui, j'étais à Sivin depuis euh, euh, plusieurs mois déjà et j'ai passé un an en pièce. Vous connaissez bien euh, Rémi même, Oui, oui. Non, pas bien. Je l'avais rencontré juste une fois. et comme on était quand même 2000 au moins ce jour-là, on était assez nombreux. Je ne pas beaucoup rencontrés. Mais c'est moi qui ai fait son cercueil après. J'ai eu l'idée de faire un, vrai cercueil en carton et en cagette. Et avec Rémi, un petit frère Rémi, tué par, la gendarme, par le fascisme d'État, je crois que j'avais écrit. Et quelques jours après, on est allé brûler symboliquement là où je mort. qu'on n'a jamais pu voir le corps, et même ses parents n'ont toujours pas vu son corps. C'est monstrueux. Cher journaliste, merci d'interview, On verra comment se passe le procès. Pas avant 4h30. Hein. Vous êtes inquiet là de ça vous angoisse parfois des audiences Non, non, de toute façon depuis que je suis chrétien, euh, plus rien ne m'angoisse. Hein. Vraiment. Oui. Si, peut-être des petites périodes de doute et de, de lassitude, euh, mais pas du tout d'angoisse. Euh, non, à Lourdes, dans, la nature. Euh, j'ai reçu des, grâces à Lourdes. J'ai été transformé à Lourdes en quelques secondes. Trois minutes de larmes. C'est bien. C'est le club Garcia. Ça fait 25 ans qu'on est enfin, l'aide juridictionnelle. on m'a jamais demandé de sous pour le défendre. On me défend. J'ai dit pour le défendre. Bon. À tout à l'heure alors. Ok, à tout à l'heure. Donc euh, pas avant 16h. Hein. Ah ouais, 16h, 16h30. il faudra finir au moins l'affaire avant nous. il y en a quand même 16 ah, ou 17, hein, ou 18. Hein. Bon, quand ils ne sont pas là, je pense qu'ils vont passer d'abord les gens de bien sûr. C'est normal. Mm. Donc je risque de passer entre 4 et 5 heures. Mais euh, M. Garcia, il est Alors, oui. il a euh, répondu présent et son avocat Marie. à À tout à l'heure, merci.